Концерт на Михаил Дреш и Миклош Лукач на 11 ноември 2015 среда во 20 часот и музичка работилница на 11 ноември 2015 година во 13 часот. Мултимедијален центар на УГД Штип. Настанот е во организација на Универзитетот Гоце Делчев, Балаш институт и лекторат по унгарски јазик Скопје.